Hello my lovely friends on the internet. English Club o'z kanaliga xush kelibsiz. Bugungi video darsligimiz yana bir dialog bo'ladi. Ya'ni birgalikda bir ajoyib dialog tarjima qilamiz. Umid qilamanki, bu video darslik sizlarga ma'qul keladi. Albatta, video darsligini ko'rib bo'lgandan so'ng kommentda o'z fikringizni yozib qoldiring. Xo'p. Birinchi men dialogni o'qib chiqaman, xuddi ikki kishi suhbat qurayotgandek. ozgina tezroq o'qishim mumkin lekin o'qib bo'lgandan so'ng har bitta demak gapni so'zlarni yaxshilab e'tibor berib tarjima qilib ketamiz bu dialogda ham ajoyib juda yam ko'p ishlatiladigan iboralar bor umid qilamanki ular sizlarga juda yam foydali bo'ladi qani bo'lmasam boshladim ho'p dialogimizda ikki kishi qatnashgan meg julia Hop başladım. Well, hello there, Julia. Long time no see. Meg, hi. What a coincidence. I haven't seen you in ages. What are you doing here? I just got a new job in the city, so I'm shopping for some clothes. Hey, what do you think of this shirt? Hmm, well, you know how much I love blue. See, I've got the same shot. You always did have a good taste. What a small world. Xo'p. Endi birgalikda tarjima qilamiz. Well, hello there. Mm, hello there, Julia. Well, mm, well, xo'sh keyin bu yerda o'sha o'ylangan ajablangan holatlarda ishlatiladi wellni o'sha odatda o'ylanib qolgan paytda hmm, hayron bo'lganda well hello there bo'lib mana bu birgalikda hmm, hayratlanib hello there salom deyapti hello there degani hmm, hello there hi there uh, salom degani salom do'stlarga nisbatan ishlatiladi endi bu ajablanib juliyani ko'rib qoldi-da salom juliya deb hayron bo'lib ko'rib qolganidan nima qilyapti salomlashyapti juliya bilan long time no see long time no see long time no see bu ham xuddi shu holatda keladi birinchi so'zdan o'ziga e'tibor beraylik long degani uzoq degani long uzoq vaqtga yoki yo'l biror masofani uzoqlikka ham ishlatiladi time vaqt no shu yo'q degani see ko'rish lekin buni so'zma so'z tarjima qilib ma'nosini chiqarib bo'lmaydi bu mana shu holatda mm, o'zi keladi long time no see degani e, seni qancha qanchadan beri ko'rmayman degani ya'ni anchadan beri ko'rishmaymiz degan ma'noda keladi ya'ni ancha vaqtdan beri ko'rishmaymiz long time uzoq vaqt no see ko'rish yo'q mm, demak ancha vaqtdan beri ko'rishmaymiz deb ajablanib gapiryapti hayratlanib Hop Julia endi javob beryapti. Mag. Hi. Hmm. Mag deb hayron bo'lyapti, ko'rib qoldi u ham. Hi, salom. What a coincidence. What a coincidence. Hmm. What nima degani? Coincidence, uh, coincidence bu tasodif. Tasodif degani coincidence. What a coincidence degani endi uh, mana tasodif mana tasodifni qara e, deganda ishlatiladi ya'ni birdan ko'rishib qoldi bular tasodifan shuning uchun what a coincidence deyapti tasodifni qara e, qanaqa tasodifa deb e, buni o'rniga coincidence o'rniga boshqa so'z ham ishlatsa bo'ladi misol uchun what a great idea what a great idea qanday nima deydi ajoyib judayam zo'r g'oya deganday Э, yoki o'sha g'oya mana bu ajoyib g'oyani qara deganda ishlatish mumkin yoki what a shame deydi ko'p ishlatiladi bu ham what a shame э, ya'ni shame э, uyat degani uyata qanday uyat bu nima deydi sharmandalik deganda ishlatiladi shunaqa holatlarda ho'p davom etamiz i haven't seen you in ages I haven't seen you in ages hmm, endi aytyapti I haven't seen uh, seen seni uchinchi shakli present perfect bilan ishlatiladigan shakli ko'rmoq I haven't seen ko'rmadim seni I haven't seen you seni ko'rmadim in ages in ages bu Xo'p, mana shu holatda ishlatiladi in ages vaqtlarga nisbatan ishlatiladi uh, in uh, va vaqt vaqtni ko'rsatadi bu vaqtlarga nisbatan ishlatildi hamma noto'g'ri aytdim ya'ni vaqtni bildiradi ko'p vaqt in ages uh, ko'p vaqt uh, i haven't seen you in ages demak ancha vaqtdan beri juda yam uzoq vaqtdan beri uh, seni ko'rmadim sen bilan ko'rishmadim demoqchi in ages i haven't seen you for a long time bo'lishi mumkin for a long time juda yam uzoq vaqtdan beri sen bilan ko'rishmadik deganday <laughs> in ichida degani age o'zi age e, davrni bildirishi mumkin age yoki age oddiy ko'p ishlatiladigan ma'nosi yosh ho'p what are you doing here what are you doing here what are you doing here hmm, bu ma'nosi oson demak e, bu yerda nima qilyapsan deyapti e, what nima hmm, do qilmoq here bu yer bu yerda nima qilyapsan deb so'rayapti Julia Macdan. Mac javob beryapti endi. I just got a new job in the city. I just got a new job in the city. Mm -hmm. Just mhm, bu yerda yaqindagina ma'nosida kelyapti. Yaqindagina I just got yaqindagina oldim a new job. New yangi degani job ish. yangi yaqindagina yangi ish oldim in the city in ichida city shahar demak shaharda shahar ichida yangi yaqindagina yangi ish oldim ishga kirdim aniqroq e, to'g'ri o'qib tarjima qilganda ishga kirdim hmm, ishga joylashdim yoki so i'm shopping for some clothes so shuning uchun I'm shopping for some clothes shop uh, shop for shop degani uh, shu nima deydi bozorlik qilish shopping shopping degani o'sha bozorlik qilish narsalar sotib olish shopping bo'ladi i'm so shopping for some uh, bir qancha uh, clothes clothes kiyim kiyim kechaklar degani demak men kiyim kechaklar sotib olyapman mm, kiyim kechaklar sotib olyapman deyapti ya'ni nima uchun sotib olyapti bu yerda kiyim kechakni yangi ishi uchun ishga kirgani uchun o'sha ishiga mos kiyim kechaklar sotib olyapti ekan shunaqa deb javob beryapti ho'p hey what do you think of this shirt hey what do you think of this shirt hey hey deb diqqatni tortyapti hey hey degani yoki ey degani uh, what do you think What nimada? Nima degani think o'ylamoq. What do you think? Nima deb o'ylaysan? Hmm, nima deb o'ylaysan? Of this shirt. Think of haqida o'ylamoq. haqida o'ylamoq. Think of, think about bilan bir xil haqida o'ylamoq. Think of this shirt. This bu shirt degani shot o'zbek tilida anaqa bo'ladi ko'ylak short ko'ylak bo'ladi yoki o'zbek tilida ko'ylak ko'ylak bo'ladimi t shot futbolka bo'lsa shot manimcha ko'ylakka to'g'ri keladi shot ho'p shot hmm, shot shot haqiqatda ko'ylak to'g'ri keladimi bitta shuni o'zbekcha lug'atda chiqarmikan anaqasi bitta ko'ramiz shot mayli lug'at o'zbekcha lug'atdan ham o'qimayapti ho'p mayli shot degani shu ko'ylak degani hmm. mm, ya'ni ko'ylak futbolka t shirt bo'ladi to'g'ri demak bu ko'ylak haqida e, demak bu ko'ylakka fikring qanaqa mana bu ko'ylak haqida nima deb o'ylaysan deb fikrini so'rayapti shot shotni e, siz shirt deb o'qishingiz mumkin man e, britanchada o'qiyapman shot rga uncha urg'u bermagan holatda e, shot bret tilida shunaqa o'qiydi lekin amerikanchada o'qisangiz ham o'zingizni tanlovingiz shirt deb o'qishingiz mumkin shirt amerikanchada britanchada shot ho'p davom etamiz julia gapiryapti endi hmm well hmm deyapti o'ylanyapti well xo'sh you know how you know how much i love blue you know how much i love blue Uh, you know bilasan uh, know bilmoq how qancha how much qanchalik uh, you know how much uh, I love I love blue mm, love yoqtirmoq o'sha yaxshi ko'rmoq blue ko'k hmm, demak men qanchalik ko'k rangni yoqtirishimni bilasan deyapti uh, see uh, ko'ryapsanmi see ko'ryapsanmi qisqa qilib aytsangiz bo'ladi uh, can you see o'rniga shunchaki see ko'ryapsanmi i've got the same shirt i've got the same shirt uh, have got have bilan bir xil menda bor i've got menda bor the same shirt the same yani uh, bir xil degani shirt shu ko'ylak demak menda bir xil ko'ylak bor menda ham bir xil ko'ylak bor deyapti endi mak e, mak javob beryapti e, javob beryapti you always did have good taste you always did have good taste mhm. endi aytyapti e, always har doim degani have o'sha bor bor degani endi did have deb uh, have ni ma'nosini kuchaytiryapti did have ma'nosini kuchaytirib beryapti mm, good yaxshi taste taste bu yerda anaqa emas nima deydi maza tam emas balki bu yerda taste did bo'lib kelyapti odamni didi biror biror nimaga biror nima borasidagi didi odamni endi aytyapti senda har doim seni har doim diding yaxshi bo'lgan senda har doim yaxshi did bo'lgan deyapti judayam yaxshi did bo'lgan ya'ni o'sha kiyinishga nisbatan gapiryapti bu yerda what a small world What a small world. Mm -hmm. Endi mana bu yerda ham xuddi mana uh, what a bilan kelyapti. E, mana bu joyda ham ishlatdik-ku what a coincidence. Uh, tasodifni qara, qanaqa tasodifa deganday. Endi bu yerda what a small world uh, bizdagi dunyoni torligi torligini qara yoki dunyo tora degan ma'noda ishlatiladi. Ya'ni ikki kishi uchrashib qoldi. anchadan beri ko'rishmagan e, boshqa boshqa joyda yashaydi misol uchun birdan ko'rishib qolsa shunaqa joyda e, dunyo dunyo e, dunyoni torligini qara mm, ya'ni dunyoni kichikligini qara deyapti bu yerda dunyo qanaqa kichik a deb hayratlanib gapiryapti ya'ni bular bir biri bilan uchrashib qolgani uchun mana do'stlar bugungi mm, dialog darsligimiz mana shunday iborat edi umid qilamanki bu sizlarga ma'qul keldi agar sizga yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang yoqmagan bo'lsa dislike bossangiz ham mayli kanalga qo'shilmagan bo'lsangiz albatta kanalga qo'shilishni ham unutmang keyingi ajoyib video darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'ling